张开手，需要多大的勇气？这片天，你我一起撑起。这夜晚的酒吧，杯中的酒花，孤独在对我说着不想回家。回忆里的声音，让我有些怕。张开手。